Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica e nós estamos no Paraíso! Mentira, nós estamos na Lille, norte da França, e hoje nós vamos provar a gaufrette de Maison Merte. estamos no interior do Salão té que é magnífico, é, desde 1677, muito, muito tempo. E o clássico é a gaufrette, baunilha. O mais próximo que a gente tem disso seria o waffle. A gaufrette tem uma receita secreta, uma massa bem fininha e um recheio de manteiga, açúcar e baunilha. Tudo é maravilhosamente lindo Dá até medo de comer. É linda dividindo esse momento maravilhoso. Existe uma infinidade de doce, um mais lindo que o outro. Eu roubei um pedacinho de cada coleguinha para poder provar. Claro que a gofrette é o produto principal. Aqui eu tenho a brioche, geleia, manteiga. Muito bom. Torta de limão. Hum. Se você tá só de passagem em Lille, vale a pena comprar para levar. A embalagem é magnífica também. Tá por hoje é só, pessoal. Se você curtiu, compartilha, se inscreve no canal e até mais um aqui na França. Claro, Lille, se você passar por aqui, não pode deixar de provar todos os milhões de tipos de cervejas que existem.